nagundi owemtn mbire omulimu nebakutwala kati koti yamwejereza nabagati waliyo sente bali balumaaokuba nebaduka naye akiribeera wano nze mbabuulyemuga nti nsaaba wishabe wasidan genocide kuba abantu abo baddayika ne babuulira abaana baabwe ti ekifo bakitutte nze mbwa bagobe obukyayi obuli mu mayumba omugemulaba jona buli information ti abautota bagisanyawo bawa president intelligence reports nti balina omuganda gwe bagenda okuwagira mukalulu towas destroyed naye nga banoonya kubba kuleeta bas naye obusungu obuli mu bantu mumayumba omwo nti omukazi omukulu nga guwaatudde nosiba embwa ekitalya nga bilioniira mukyenda mutano ezemere mumwazi ebbira baawe n'abaana be banyumya ekyeka mutege mu bisenge by'abantu nolaba omukyalo ono ali ekitalya ne muwalawe pulezidenti yalagira bawe baba teachers union billion asatu nebasa okamaleeta kumi tebaziteekayo mu bbanka nebamuleesa ebipapula nga kuliko obukaddo sayininga ali ne mukazi wekitalo eyazitwala ye yagenda kugula bizimbe ye yadduka n'obujozi bwe n'tamanya nti ajja kususulira mu baana azaale byembisa irozi kati naye nasayininga obusatu yali tamanyi nti mujinga yali tamanyi nti bagambamu banka you see these people operate on trust obayita bantu they operate on trust ye yadduka ne banne bo ne bagenda bagaba n'omukazi ali kitalya ne muwala we naye mulidawa mulidawa nti kyeneewuunya nti abaganda bakuga nti you dig a pit to cover an audio anti ogwe kanyini ate gwe ogamba eh. nti abantu tebabamanyi eh, nedda oh, kyoga nti omukazi tamanyikyembuuza omukazi tamanyianti gwe ogamba kyembuuza omukazi anyimeka nga bano bagambakati bali besasuza batya nga tebabamanyi eh, muganda wange kuba ogamba bekwese muli eh, balinga musegekubalabanga badduka nga kyabise nga kyabise bubi ensi eyagala hamoni ensi eyagala kubeera bulungi ini hamoni fenna tusobola okubeera mu nsi nga tukati wenakubuuliza nti kati ebyo pulezidenti ategeradde ekituufu era abatundulamu ddi ate kati tekiraba abagondesa bakomezaawo aba yakwata biliyoni ataano nateka mu kitongole kya leya ne bazibba nateekawo intelligence report ne miso miso nze nkoledde nnyo museveni kuba nze nkapu kyalinga video ne audio nimbimuwa zisibya bipapula biro bya mitala intelligence yiso siri ku levo yabwe abo bakadde nzombalira ku iso ne mitala intelligence tojevuna nya atekubanga sigwa walirire sekurity yeggwanga lino naye tojoganyesesigwa walirire sekurity yeggwanga linosirikubipapula nti ate mpite mugundi ani ate mpandike ebyange byeba vidiyo ne audio kukwatya ddala butereevu togenda kwewakana kakati abamasanyaze aba miliyoni atano bazibba omanyi miliyoni atano kitegeeza ezamasanyalaze muleya nebagoba abakozi bonna ate tebali tribalistic tuheyo bamugoba munyankole munaabo ize munyankole fulo mulukungiri bamugobamu naye nga bamugobamu banne nesiwa gurupu yaabo thereis no tribalism and nepotism in this thing being a member oba member waabwe kakati bagoba tuheyo wasigalewo walike netuli agenda pulezidenti n'alagira nakalema abakwate negundi abatwale mukomera babavunane mwanti corruption court batuli agenda nebagamba one naffe tusesema mwina okutufunya jaja natuwa beiru mwina okutufunana nomusango ogutali gwakutusibanga gwafaini tebalemerawo anti kati eh, eh, webanga uh, uh, baluwa gyendabye eya president hey, eh, ntuufu hey, e, agamba hey, nti ababalemezaawo hey, yaminisita Eh, yagambye eh, minisita eh, ne permanent secretary era directive esembye yegamba nti balina okukolaki balina okukwatibwanalagira akulomemba mumembwa akulo akulo munaabwe nyinza okukubira obutambi nga akulayogera nabo akulo waabwe kati luko sagala tamalo yogere bya samwa samwa kubaka ngubaka tambiwa nakakwata ateka ateka katambi ah, ah. nkube akakata kulero akakwata kule akatambi ngamu sibe ndana mukinga ina tegeza kuchinda la katu anti bogera kuleya ojaka ulira mara ah leya nayi somro jogera ko nkuboba we leya nayi somro jogera ko kubulire uti ah city ah, day wanote watu wanote wakubanga mu pakistan ne baganda uti olimba njagala ah bando manyiti wakola kinene nyonga mu mkubo mu pakistan wan mu pakistan was arrested charged with the, uh, trafficking in human organs in Karachi, sentenced to seven years in prison, and a fine of $4 million. We talk about Angawan. Get where you are going to be. What do you want to get into what? The Pakistani was arrested. Nitukuba China wano tuchaba jukera nganyina nganga ndi mutu gukula they were arrested ne mu bano bebavuna nakati abali mu Uganda ababa de mu Serena mulimu abachina aba mu na Kenya omunyarwanda n'omukongo kati naye omunyarwanda kagama kati directive ya president bwe bantuufu abo alagidde bakwatibwe nalagira bakwatibwe ate ababadde babalemezaawoanti yalagira dda babakwate nabo ne bajjayo omuliro e, e, e, era nti gamba eh, kati ababadde babalemezaawo anti nkugambye babalekeddaanyi omuliro abanyooma ekiragiro kyeanti bali bajjayo eh, omuliro nebagamba nti ebutukwatako eh. ebintu byona bino fenaffeera mu miitingi eyo singankakuba waali kawulidde nga bagamba nti anyigiriza ffe tamanyi nti gondi yabba ye nga tamukwatako mukatambi mwebiri nga boogera eggulu nga directive bagifunye naye omanyi nti pulezidenti yasindika bambegabe okukebera ku miti gyamasanyalaze nga gyali bwenkuyege omuti gwamasanyalaze guli bwenkuyege bwegba tegwali kumutindo kampuni y'omu china gyebaali bataddewo ngaeri feeke akachina kesiga kesi kiwi kayizya busiya nekati mm, kesiga kiwi nekafuuka kabulakanekatimala ah. nkubuulira ah, ah. kesiga kiwi nekadduka mm, mm. nentwe yako nentwe nekadduka nga kategedde bagenda kakonta nkugambe nga nakuleetedde akatabo kange kenawandika kuleeya weewuunya mwekali mu motoka e, e, engeri gye babbamu miliyoni zaaleesekubakaitabakekano obakemba nkusomera akakwata kuleyokano eh, kakwata kumengo kanondudde nako nagaanti naye ate tuyinza ogiwona kuba gurupu ebadde yagala obusika yakwatiddwa yeri mwasatu mwababiri ate eryo kikumuatano ekirinda investigations kakati mwe you don't know what is happening nti president museveni babimukweka nti kakati oyo omukazi mulyagonja ye kyeyakolanga bwotuna lipooti ya mulyagonja mulyagonja investigated layer naye nga bwe baba babba miliyoni za dola bbiri yabatanza miliyoni nnya kakati bwe nolowooza nti alina akison gyakoze nga teriiyo ekyokubiri pulezidenti bamugamba ti mirundi akoma okkuba ebintu jjo bagendayo nabaganda nti kiki incidenting the countrys image is exposing you ate senior advisor to the president ate abalwanyisa gavumenti abakuba mmwe nabagamba nti olaba abakuba kanywa nga muli bwe muti oli genius oyo muviireko ddala if you harm him i'll dig deep and uproot you kubanga mwebekweka lwakitabaanti mwebekweka atolooza tebagala kunzitanebakubaomwanabefore bakuba omwana wange bamugjemu amanyo bankange before the case bali bagenda kunzita kuba bategeera nti nze siri compromisebo omanyi nti era mwebbanda mukolera bwerere omanyi nti amawulire bagawa biliyoni kumi abamawulire babawa biriyoni kumi gwe wafunye ababebazakiabutabyogerako ah, ebiriwa red paper gold 3.5 billion obutogera ku musango gubadde mu serena mu serena mwe mubadde hola eri mu zoom nga bogera ne hege for eight days red paper ebikubako enaku ezi nga mwenda bamumye sente ne bamuyita ne bamuwa kakati gwosirise tobogerako bakubalira mubalidde ah, sogera nze kukyesimanyinzesogera kyesimanyi nze bwolaba njogedde ekintu omanya nina fact ne bwonoogende wa katonda ajja kusingirayoomubacyina abali wano abakola ebintu ebyo ayina mutu chinese citizens abantu yabawa miliyoni za dola nnya baali bagenza omumubba n'ateera ntu eyapusa embwa n'amuleeta ekikumi mchaina nganyizi bako kale kumanya abaana abo babbi bakuriyetingawo efund ebayamba bonna bonna bali musango guno naye ate baali bagenza okubba naye bagibeko 20 percent naye bavuddeyo bakankanyi baali babiyita byakuzanya kubanga bano abasajja abazungu bagezi omuntu eyategeera abazungu ye gadafini saddam hussein omanye emirundi zuma gyagenda eribia okujayo gadafi gadafi nagasigenda gadafi yamanya bajja kunzita whatever happened bajja kuntwala ehege banshumiriating saddam hussein naye nategeera bamugatugesepassage ogende saudi arabia he refused kakati bano abazze ku zuumu nebakiriziganya nabo tisimutwogerako baba bagenye nti mutubabalanga abaliku ku beiro temujja kutambula olwa covid but after three months we want you kakati babazungu tebafaayo tojja kgenda naye information yokkiriza bakusise iriyo n'ogendayo era babawadde wiiki ssatu babasomedde misango badde balina bibinja bibinja kati ekibinja ekisembyemu omubadde minisita kyo kigerezayo olwaleero naye ne baba wiiki ssatu bateekemu defensi three weeks bateekemu defensi yaabe era bagambye nti oh, bakunyiza obukyayi naffe bakyatukize bukyayi basajja batulina they have a lot of information because they are, they, this man the pakistani man alitukumirime concern ye bamusiba emyaka musanvu ate nga yetwafika ate ababikolanga ate badokita basajonis basajonisi bamwenkaaga mu babiri bali andapulobu mu malwaliro amuteringiyo six to surgeon is under probe by the international criminal court in uganda kati ojja kulaba abalwadde bamacupa abadduka nago <laughs> bakoje kimbo wakati bebagenda okulya sente abakabo baprofesa sali abantu bagenda kutema emisindo okuva mumalwaliro bwe badduka naye nze mbakoledde one tewakyali accident at one time 20 women delivering women we had reached 18 we are ready border borders gumanyi nti abasajja batunda border borders baali bazitadde mu uganda nga bamaze okutegeera nti mubeeramu ebibitizikola accident bwezit buuza aba border border abasitudde abantu basatu munne najja mutomera okuva emabeka olaba kabangali ya polisi nge eyino abagudde kabenje bedusa bedusa lwaki kasi obatuusayo mu budde dola enkumi bbiri kati tamala ebyo ebintu byogera obirinako obukakasi buli luddawo anti obuterezeewagambye poroceding zonna mbadde nziwulira poroceding baabagamba nti mutwala metaliki itemu yonna temutwala masimu era eggulo batuufu eggulo nawulidde boogera nebagana naye emirundi musajja mugezi golaba twogera amanya nti nedda nebagana naye omusajja atukwata atukozezaako emirembe kyama nabagana nedda nze watitrust mirundi mirundi ku buntu kumi ayogerako kamu which is tru kuba i know ti uganda can pounce on you these allegations until the final decision but if we have a case concerning e-, extraction illegal extraction of organs this is not the time when the parliament and the cabinet should come up with a law we should come up with a tougher law eno eri ku murder separate murder oniale murder manslaughter ne commercial murders oyo omwana ngaowoyo eh, court marsa etule bamu bam bamu be bamu bam asasa omulambo baguwe nyina bagenda ne coffin kaza tukwata ngotta abantu kuba oyo si mada separate commercial murders and murders ordinary murders ono ono yewa commercial hata bawala nabajamu organize nobongo na budurilinga oyo ye koti maso mampama sese umulaba bakwenye na nikitawe ngechirabo areba nange politics of symbolism mkwanu kwa ngotafiri mwagalanyi ngotafiri ngotafiri na mugamba dine yee kirabika tuli baluganda kubanga newomwe newomwe bayitayo mitoma emitoma kitegeeza emituba kitegeeza thibwe yabaganda leo okupulantinga ugundi kubanga abanyankole baali tebaziika mu mbugo not at all <laughs> otafiire bamuleetera enkoko enjeru <laughs> oli yamuleetera enkota yetooke nenkoko enjeru bbiri segwa nomwana <laughs> ompita mukasa <laughs> golowooza nti ezo enkoko enjeru simanyi kyezitegeeza genda nenkoko zenjeru otafiire yagoba enkoko enjeru nedda ati gwetolaba abaganda singa ezinkoko enzungu singa bazikkiriza zisaddako zikolera mu ddagala singa zigula sente nyingi weis medicine katulaba enkoko gye bayita lujumba mm, emyufu mm. kale lujumba kigambo kya lutolo kitegeeza bulabulo si kya luganda mm. enkoko eya lujumba nogisanga enakasero nomalogana yiino yiino bagitunda emitwalo etaano soka kaza kubali lino gani mm, neka nukatono nyonde tereri nori uko na hata tegera nti you are looking for mchoyina chigende lewa chigende lewa mbonji kwa kula kati mchoyina chojagaza mbona mafuka po mumbuzi nota te au wakulu mumbuzi mm. mbogena yono baka nti njaka le mbuzi ngeri mwobumia obumia kutu kafuna obwe obumia mm. kema bada mm. baka nteri wajina tanawa nebaji kubako peyi <laughs> kati ekizibu kyayo kugitwala wajjajja ku pikup enkuba n'egikuba olaba kondala naawe odduka oba wewagisibye kati waliwo politics obusimbuyizi waliwo akavubuka ako buno bunobu bwali bwambabazi nyo nga bweyitabwo ekitalo nnyo bulya ku museveni sente kati pulezidenti bwamutonera entebe ey'olugalamiriza nembaga nti olaba obunvuma bugamba okaddi egenda owumule akamu ne kamutonera essaawa obuvubuka obwo bwali obwambabazi police obusimbuizi mutaimu apo tafiire yategeera enkoko enjeru nampita mukasa genda nenkoko zo <laughs> yalikyesitegedde yali agimuwadde mumutima eh, kyaynakyamukoledde naye ono ye nagamba mukasa mumanyi kyaetegeezakimpita e- e- mukasa <laughs> twatwala enkoko zo <laughs> enjeru etegeeza ki eh, enjeru eyina emikono gyayo enkoko enjeru yalwale mukasabaladdu laddu eh. kaba kakoko keeru kebakola oba endiga oba eyagundu oba laddu eyenyondo ngaeno gyenyamba eh. egyo gyesanyizawo ddala enkoko gyebakozesa gakakoko akatono yinza okuba laddu nogiraba laddu ngaekubye nolaba akakoko akatono akakoko akeeru laddu ngaekubye nolaba wakakoko bazikola bukozi basindika nsindike bakube ya kakoko bagisindikira mu kakoko ee eh, ukaraba nga kagenda ati bagisindika ku eh, ye nyondore bila dala ne nyumba ne jima <laughs> e eh, waliyo ne yadu ye nyondo ee bom tine kumala ne be nyumba ne jima lawo bapika mpiki <laughs> bagipikira wa game zinga jino bwojira ba bagipikira wa abakugu ai <laughs> bagipikira wa mukuberibwa beyakakoko agugumuke bamalala kubuuza eh, kakati waliwo yeyatta omwana wange nomulongo omu namuba ngenda muba yanyondo nga bali emmere efamiry enjimalewo bazipika oyagala yakijolo ndako nti yakakoko bakabanja okalaba kagendabebakubuuza eh. kati gwogendaokangemu ogamba njagala tumukubisa raddu eh, ngenkuba tetonye bazisindika dwa <laughs> wabirabawo ebyo mukola mutya keki nekolyakabaka efananako cofin nayezo kshepu bazikola bulijjo keke bulijjo bazikola muiyo maye gatubuulire ovaolo previous occasions nga tagiretangako efaanana bwete yes likakuwanuuza kuyitiriza nabagamba wano mumusajja naye no anti tekugamba eh? nti baali badde bataking observations im not talking about mayiga alone hmm. but the wa mulooking at it mayiga yagoba banne bonna ne bagenda eh. yes baliwa bayina okudukaya nabo nasigala yekka when you look at our independence abantu kyebatamanyi oluyimba lweggwanga bendera yaffe biki byonna okuteekako ngaali it was done by one man grace ibingira okuteekako moto for god and my country obota egijja muiri ewaabwe egijja gyesomere mwiti there was a committee teyaliiwo ku independence enusu ya uganda yasooka bwobuuza abantu abakulu abagirabako yaliko akasozi keerangogo teyebamuzaala it was done by one man in fact let me tell you it exposes mengo the, they are isolated nabagereka ne mayiga bali isolated there was no way nkubuulira nze nalwalako nga njagala nzije omulimu mukazi nazigalya mu nyumba one day nali nkolezeza omufaliso omukwani gwange mulowooza najja ne miritale namenya enyumba nga getwejja kgenda olabika bubi era eh, n'omulundi gwe wasooka okulabikako eh. era eh, fenna twagamba anonya eki yes you are protected where was the medical doctor who recommended where was the ambulance in case of gund naye nti tamale omanyize saagala nnyo kwogera ku bintu byesimanyi nnyo nze ekintu kyetwogerako institution gyetwogererako eyina ekintu kyebayita obuwangwa nenno nebigifuga kati at one time oyinza okwesanga waliwo akalombolombo banga waliwo ennono e, e, e, eyinza okubanga eyanukula ebintu ebimu byetubuuza nze wata mutelingiyo nti wodobe omuntu afanina bwatyo yalibadde mu ddwaliro twalina omusajja kati yafa bamwitanga omugenzi hajimale hajimale awewazana nafuna accident naye nga abantu bamwagala kubwa chairman he was brought from lakuina an ambulance and a doctor conducted elections and went back to mulaku ndiba mulunda ne buli omu yalaba tiali mukaga ali mu ambulance and lashed back and they had a, a, a wound, a medical doctor. abantu basinga obungi batya okwogera kubanga bonna abali yes leaders bani bonna bali compromised nti nabo baavu bayavuwala iyakakati waliwo muganda wange bafaza tamale tamale abadde atandise okuyimba nga limusaza lyemasaka eyo buli mukolo gwe waffe gwonna yabadde agukola kati nsigo onafudde eh, mm. nsigo but i need susan which has hospitals mm. Eh, naye eh, ekiseera kituuka nebebajja wano bebatwala egermany nebakomezawo mukofi ekimu kubiŋgaana okutya mu nsi muno jajjange yanyumiza naŋgamba ti omukazi yazaala omwana namuleka we yamuzaalira agenda ano n'akagulu okusalako ekirera akamweno yejirita ngaomukyala eh. nakawere azadde yatambulaeyatambula okgenda okanomukyala yenyini azadde nagamba nawulire edoboozi nga limugaa nti omwana waalifa mbogo naga nti kasitandi wulidde omwana nka mutwale mu lubiri ate mu lubiri embogo ereyita wewali abambowa era embogo yawaguzanga awaata nemutta you cannot avoid katebereze ono omusajja eyawona emmeeri mm. eh. omulangira omulangira mm. yo no naye sitoleye balabika balina we bamuvumbagirira nga bwabadde lifest era kyeŋŋambo abantu have a permanent routine what i had nti emotoka yamuleeta nemusuula ku clinic aba clinic did not take a time they don know who he was kati eventually nebamusindika nemuteeka mu ambulance nemumutwala ensambi ati esembe bagenda omusa kintu nga musimu gwo gonna gwegali ne bakubira omuntu his wife was found in a church where yali alokose but two days thats way for me kaketigiga wano they know tindi wano when i disappear they know andi wano and my veco is monitored by satellite ekyo bakimanyi tiyambusa it omutta naye ate babakwata kakati if we fail to discuss these issues nti okay archibishop lwanga wali erubaga ne muddwaliro wala nnyo awala nnyo kumpi nnyo kakati ate abana baligambye nti abakumpi neddwaliro twabuliddwe emotoka emutwala mm. god decides this is okay but weare not now talking about a dead person we are talking about a, a, a very dignified person condition ziki mwemwali muleetedde how does he appear kuba it was not mandatory tewatikiri tekimwetagisa ntibakugulawo olukiiko obakukola ki obakola kino it was not mandatory you would have organize a private gund function obanga emisinde gyakolebwa mu nyumba ayinza okuba naye yayagadde okwebibuuzo biggwewo abantu bamulabe nga bwali beyanukule nti kabaka waffe mulamu oba si mulamuwaliwo wotuuka nga tokyali gwe tubayita ba handlers you must have handlers ne mubwakabaka bwekityo bwekiri yes talina bafamire ye kankubuulire gwoloza gundi omumbe gyali aza okukuba mayiga oluye yaliki yali, yali, yali, yali. ye mumbejja diavu bogera na brother wabo chovula ba mu politics batugamba you can never fight members of the first first family you cannot win a war against them why because they see the president informally gwajja kuedda kyeka kumi na tano bali banyumya naye bazukulu be baana be uh, unless they want to undermine the president by attacking kuba batugamba mu byobufuzi ti if you are riding in a canoe with the son or daughter of the owner of the canoe and that son or daughter starts wrecking the canoe mumusulemu kuba mwenna mujja kufa mubulire kitaawe tyabadde ayina ekyekyo mumubire ddala mumube ejogoli mugwemu kubanga ajja kusuula ekintu fenna tukifiiremu yes but otherwise abalangira n'abambeje they have powers over their brother for them is their brother naye nabo baalabise nga bali surprised which means somebody, something must be investigated omanyi mwe temuzanyisanga naba leaders never play with leaders president musaveni yagenda ekawempe nagulayo ekitanda yaddayo gulayo ekirala bwakivaako naagwa he became an asset of government he has handlers who can decide engalo ya president yafuuka ekizibu people are worried because you prophet of god that's why we spend money on you kakati leader yenna abyalimaana nenta bantu ganya bafiira mu nyonyi 1 million tusid perished so elida tomuzanyirako elida masaafu handlers teri munsi muno atalina muntu amugambako awantu eri nzekati waffe bayinzaoga nti muyite nyina agaanyi teri munsi muntu atalina mukwano gobaani who can prevail over him amanyi how you can be handled tekiri so this is a scandal that must be investigated oli kukyenda katonyeze munana katukome munanga awuliriza tovaawe not working for upc upc ina comradeship upc bamanyiganye akajoola ka upc kasooka ku kyalo akakumbi ka upc akasirgwa enkolokolo katuuka ku kyalo a e, congressman was a congressman thats why mukimutamanyi lwaki aba upc battanye abantu they like their government bayuse aba upc benyini ngaoyinza okugamba nti biridadi muwonge avudde mukono natalaba miriton nti kafeero congress avudde waferaakainatalaba miriton aba upc naye kati saba okulaba museveni emitwalo gya dola kumi ate olina woteeri mwolina okusula ovaeyo okumaca omulabe because they are not political oriented emitwe sente sente sente busuma busuma busuma nabujuzi enze nemulabano nga agamba timwekyabasuula mwava ku bantu byebagala n'okutambulanga ebweru baminisita n'abantu bonna abnrm pulezidenti bwayogera bwati babeera disappointed bagolwa mulemerako do believe singa abaganda bagenda mu nopo tebaliiseemu lukwatire vulandi bakaluba kionulesirwawo the yero tshirt kulosi to people power nebamulonda ku bwa mmeeyo yes mm. abaganda abagwa aba gavumenti bagwa lwakulemera ku museveni they feel offended bwabaganda nti mwava kubi it was a wave mubuganda it was a wave era bwanaabanga muzeeyi eyo si yole gyayina buganda tejja kudda bwanaabanga anenya bano nti bebaava ku bintu byebaagala palamenti neteesa ebitaliyo biki mpozi gayagala kujasifayinga nti kadaga oba bano baleaders bayo aba parliament in buganda it was a wave bagwele wakulemera ku museveni anybody who crossed o became independent yeyina okuyitamu balemera bulemezi kuki kati bambi bwabagambo ebyo nayogeranga bwemulabye temwava ku bintu bwemutambula ebweru temuteesa biruma bantu temukola mutya bagwe lwakumulemera kukulemera kwenaalema if amari yakyambadde had abandoned museven nagenda munuubu singa mupalamenti mwali mene yenaalemu people mu buganda wano what they just wanted was to get an nalemu ticket uh, to abandon a tshirt yenaalemu cross over to the opposition and win kakati awewafa obuzibu nti ye nali muteri waadi nga bagikoledde apaana ekyokubiri nti ye nali mu olwokuba terina opposition mu uganda temuli opposition all the opposition is artificial am hmm. doing more work than the opposition combined tewali opposition mu uganda ekyokusatu temuyina mawulire newspapers the print media was captured by the mafias why abamawulire bamwe baavu tikakati ndaba abantu nga beewuunya enfaanana yakabaka gyeyabaddemu abadde bulaaya oba bukedde akuba ebyobusirusiru byonna buli wamuona nekakuba abantu nekaboonoona nekakuba abantu nekaboonoona do you think ebukedde ripota couldnt go and take a picture of the kabaka tayinza genda yo mayiga ne kabusenga bebamu omufere kanzu n'omufere suuti lyedisi erabuka edde erina okubanga ebadde emanyi the whole story what about abambejja leero kuti surprised nti muganda wa bwafaanana bwati how couldn't they access their brother what about the bataka is the sabataka what happened to the bataka to check to check about their chairman this also is nti bonna baaliibwa ensusoni zonna ezaliyambye eggwanga lino nfu omuteringeyo nze mbagamba uganda etambula esigeredde ebintu bibiri museveni ne updf eno palamenti kasamugijjamu kadaganga naye omufu nga muziika ensi zonna zitambulira ku media naye intelligence intelligence nfu bagiwamba bamafiya amuteringeyo kakani mwekamba boli nti okuva ku lwokuna nga munaana okutuuka olwaleero kooti y'ensi yonna ebadde eina abantu asatu mu babiri bewozesa olw'okutta abantu n'okutwala buganizaabwe 32 through zoom era abasembyeyo omubadde ne minisita bavudde esaa mwenda they have a meeting tomorrow to evaluate the evidence tebibagendedde bulungi naye mu kiseera kyekimu kabineti etuula ereete etteeka mbu erikkiriza abantu okuwangayo organis mbadde nyumiza muwala awo nemugamba nti abawala abo bebayokya nebabokya oyo omwana yebajjanga mu organise naswala mu kiriniki emu mu kampala ate abo bakole abaisirairi n'obwongo babutwala have you seen any publicity for this young man poliisi mu nyumba yasangamu biliyoni kumi wagirabyeko sitoli mu mawulire yafaa kakati obanga buli muntu agula biriyoni emu biriyoni satu kitundu abalamuzi ababba nettaka nti oleete etteeka mukundi kubagana agasajja galoya gabagambye nti bwemuba mwagala okufuna ekibonerezo ekitono mugambe gavumenti yammwe eyise etteeka naye ndoba okukozi kono kwakingi naye bannae uba oyo ye kale talina nakalyayo nemucyoga nekyokatunikobirogokatwakatwakaayo toilet the real players are hidden oyo mukazi ayinaki olunomala omukozesa nga toilet nebamunyamu nga bakanyuga nga bobaduka nobujozi bwabwe nga bugenda bubawunyako bugenda bubawunyako obujozi bwabwe obusuma nga bobaduka bagula amayumba baani abo anti nkugambye nti omusango weguli asigaanye naye ngaaba eh. bakozesa abanti kati eh, aba bali mu bya organize baguze baloya miliyoni za dola asatu ne babako kumi na munaana baga bagamba nti okufuna ebibonerezo oba fayini oba ki mugambe gavumenti ereete era nerireeta era kabineti nerireeta we in big trouble this country is in big trouble nti eh, tutase how can you say nti gwe ekisobola okikkiriza nti badonatinge mbutulete eteeka nikoleetntmukazi gwenja kupaka pulesent wanatuyita nkube nkulage ne vidiyo nti wabijja eri osanga walidde ne sente ate okudonatinga okwokutaasa obulamu anti anti kuba olidde nti lukuhiya gwe kyoyogera ekyokudonatinga okutaasa obulamu hmm. it can be an agreement between you waliwo abadonatinga ensigo hmm. waliwo abadonatinga ki hmm. olabye babakwata nayambako omwana yagenda baali balokole nagenda nemuna okudonatinga ensigo nebamalayo emyezi esatu eyindiya nakomawo nasanga bamugobye namuzayo kumulimu nalikyali mu state house weare not talking about donating ebyo naye tulyoge tubuuze how have these people been getting them bebavunaana kati nabagamba nti accidenti zonna zemulaba ku lwe jinja ziri artificial kakati okyaziwuliranyo nti emotoka yatomedde mbikajo bya meta babatwalanga lukazi ne babibakuulamu era the lukazi doctors are one of the doctors abafacinga charges nembaga nti masaka fika salama motoka bateganga muntege era two doctors from masaka ndi kitovu are facing charges kati njagala okubuuza mamitamale ekibuuzo ekikulu ennyo hmm. awo tuvaawo tutya anti kinkubuulira nti ate toyinza kubiranga byoyogera bitundu yes. awo tuvaawo tutya obutambi ah, ah. awo tuvaawo tutya anti kinkubuulira to be tough don't bring ery to legalize be tough kubakukusa kubanga one million omuntu ajja kutunda n'omwana we omuntu ajja kukwata 3.5 nga bafa obwafu waliwo ajja okukwata bukwasi agulewo abalamuzi kubanga amagezi ge bayina bakitwala nga simple mother this is not a simple matter a simple mother this is not a oyo omwana si sadist oyo abadde abakwatira kuki ku intaneti nabaweereza nesente kubanga omuwala yamuweerezaako ataano namuweereza ekinaana omuwala namutwala mubakadde ne bamubalira ebizibu bye nabawa emiliyoni bbiri zezasiza muwala waabwe kubanga ye ku miliyoni ene eya dola 3.5 biliyoni ne bwakwatako emiliyoni kikumi era ayitawo omwana omuwala agula miliyoni ya dola bw'aba ayina emyaka kumi na musanvu nasatumu omusanvu batransplantinga sisimu ye eyokuzaala yonna ne bagiteeka mu mukazi omugumba this is where we are mu mawulire tekiriimu no babagula netandika obakubira obutamidiyo mu what has been happening in uganda in the last seven days mawulire tekiriimu and you see That's why you people you blame Museveni. I'm just blaming Museveni. How does the president get information? Through newspapers, through intelligence, through people he talks to. Kati yawa yali ya tulana ba intelligence. Na waga nti mwagirenti ya riyo plan ibi. Nibali imba Museveni ya bawe sendi. Nibali yola habana ba nopu wana. Kupa kupe miku wa kolaji. So it's false information. Tibiali yu. Plan ibi ya riyo abesiji. ngakulaga naba intelligence kati ye president ategera dinti information ejenfunye yanti byali yakitegera yakitegera ategera era yakitegera yiyetegera kubaka akati mwekamba bulire the way these people operate basayirizinga abantu bonna badnadini teboogera civil society teyogera kyenkugambye how can the kabaka reach such a level abambejja babadde bakola ekyabamulabidde awo oyo bamuleeta mu bantu what about the bataka sabalangira byamemenze oyo twalina wetumuzindidde mukubba ettaka lyabantu oyo musanje yakuba enyumba netumuzinda nemutabani wanno bimba watemye to nebaduka nebatemye tones nemusanje tubabemba okotuziba tubajjemu empale baduka <laughs> batema bampona twali tubateze emifula ekye tugijje mu luguudo oli okola bimutani wa nabimba bwadduka batemye etto tumuzingize kayote ekyamani wabataka akolaki lazikyekonuhizi kabaka abambejja bakolaki era mayiga bukyazanya bubadi ako keyazanya kamukoze bubi mayiga teyalireese kabaka afaanana bwati yali badde mu ddwaliro yamuleese oba yeleese ah, yamuleese mayiga yategeera ti without organizing a public function sijja kunyaga sente mu makampuni kakati kabaka teyesalirawo oyo hey. oyo wamulabi hey, namulabi kabaka wa buganda azinga emikono emabega wamulabi namulabi oye kabaka gwomanyi si yeyo gwe manyi e. naye ngamba nti ye tasobola kwesalirawo anti nkubuire mweyo embeera walabye nga n'omuserikale amutangira ali kukirbwa empeena ayita ku kino oyo taleetebwa mu bantu naye ate museveni katonda alina emikisa gye gyamuyamba kubanga singa abaddewo ekibaddewo tewabulire batandisa okuba obutambi kakati ffe ebyo tubimanyi what you do okwanukula abo abagwagwo get the whole speech of the president and when he said it gisasulire kati nanyini buyinza nanyini buyinza agenda kudduka ezo sente azijjeyo Eh, afunako emboozi zokozesa nafuna amaka olaba nange baali banjooga omusajja mukubya emyaka munaana mbwajja kukacako ka museveni nalinjamu banyondo omuttirewo forget about me abantu bano bajoozi banange bajoozi abavubuka abo bajooga nti nze mirundi nzija kukakiikoko nze ntigende mu newvision enkoleeyo nalinjaku bakusajja kunkaasa omutwe bayina obujozi mu mutwe these people don't think that we are robots ate mumukibataddemu nti n'okwata omusajja nka sakwa sakwa n'omuvunaana okutta omuntu nga ye ali ku patro ya gavumenti implementing egundi kuba yagadde ebbaala y'abalyeku ne bamuyoola ne bamutwala mu kooti ne bamufumiryesinga enkya ne bamuyitayo muyangu muyiso alireeta ebbaluwa ya appointment ewange tajja kufulumaga baba ewange temulinya tadda gwakubiri tojoga gwakubiri nze alireeta yebbaluwa nti balina omulimu gwe bakuwadde tajja kufuluma babba nkuttirewo okujoga okwo kwekubakiza ne babajooga nti kati keesi yagundi yalagawo keesi yasako eyokutta omuntu eriludda olumala baliekookujoga nadduka baliekungwe baliekuwajogana nebakanyuka ku iso aa nze njagala wabayalete ebaluwa ewange timuseveni has appointed ye minister tulabe wafuluma mugeti yange tulabe wafulumamu nga maze ogisomamu ndabe gwafulumamu nga mulamu ate kati omusango guba gugwe ayingireyoubeera gwoyagwoonjogogwokotikisoboka <laughs> omusango guba gwona alese balese mubetenteralwaki tobetetafuluma mukeeti lwaki tobetente <laughs> abukuwadde kubanga kibakitegeezakubanga abugaba ali omuomujoge <laughs> tikisoboka katukomeo nga tubaliriza obubaka buno tovaawo mm. n'oluganda bannange abalwadde ba covid-19 beeyongedde okuwera mu kaseera kano obulwadde busaasaana mangu nnyo ate butandise okukwata abantu mu bitundu gye tubeera okukusa n'abasawo tewannalabika ddagala lya bulwadde buno obukambwe gwe kennyini ye gwasobola okwetaasa genda maaso n'okukola nga minisita y'ebyobulamu bwekubiriza abantu mu ngeri zino n'aba mu ngalo ne sabbuuni n'amazzi agayiika oba kozesa santa lwaki bahandulize emata yaabwe very well this is not the first time they handled the matter of Nyerere's death mm. very well. Kakati wabade wa inexperience ye, choku vili, Tanzanians, kuja kwa newspapers, ugundi, wima kufuli ya zuwele speculating, mm. ni chukwete ya wila yukumi, including mwana inchi, the popular mwana inchi. Kakati, banama ule mumawanga agamu, tebafana na nabawana, about what killed Wanga. Why didn't you tell us yesterday? Two, in such a cases, the professionals, personal doctor who, kati yuko ugambi, mm. ti Archbishop Wanga ye yafayo na agamba, history y'omuntu ono, eba debweti, nebweti. Era e kwa nanti Catholic Church, like in Tanzania, is organized. Ti both of them, the, the, abali bagalo kuleta mu speculations baba containing this is why abaali bagala okuleeta speculations biki weare content ekintu nekitambula bulungi on orderly manner so kakati in this wotunulya mengo ate yo ekugundi eyo tegirina tyamasiro gakutta omuliro nti ani agokeza nalaba museveni museveni tomanyi kabaka yekka nalaba museveni nga anyiisi kubanga pulezidenti yakuga nja kusomera akazabu pulezidenti yagamba nti fire brigade was alerted ti amasiro gakutta omuliro the first vehicle arrived there in more than 10 minutes which was uh, uh, uh, appropriate given uganda's situation mm -hmm. uh, germanes the second vehicle was stopped endala yali ejja bagigana abamayinja era ekifaananyi kikulaga nga katumba akutte pisto katumba wamala mm. abaali bagezaako mm -hmm. okujjako esubi omulyo guzikire ate babakuba apo totudde report leading council yali rubega damiano apo totudde government has never released a report ono masiro why gavumenti esobola singa gavumenti yali calculate baali gifulumiza kitegeeza there are some forces that the government did not want to embarrass. Ojukira, ono mumbeja, yali alwanira lolo ye, gwe bali batidde mu masiro. Nze no kabaka we yajjira. Mbeja ndagire. Omukyala oyo twatambulanga naye. Mm. I remember, omukyala oyo yali atunga gundi, yali atunga masweta, enateeteyo nga by the humble man, when the kabaka came, natandika okuta nga imumba ejja kwatambula naye kabaka yasookera gundi wa, wa, wawalugembe ejuuko because government had no plans for him nga talina namotoka tebamubukina nga muhoteri tebakolaki era president bweyasinkana tiimu yabataka yali ekulemberwa semakulandubwa they even had failed to define who was he nebaka kale tumuyite sabataka mm. kasitamanyage nitimuyita kabaka but the government had no preparations for him yagenda bwabalugembe ejjuko nga kwalowooza nti muganda mm. eventually walugembe ejjuko najja akola obuzibu emipiira gyebika ne gijja nga gya sente nyingi kati walugembe ejjuko nga asambira mukika kyabalangira nayogera ku sente zemipiira gyebika ne bamugamba nti gwani akuzaala ne bavuma oyo eventually ne bagamba nti sina muganda wa kabaka ayinza okumutta the kabaka left okuva ewawa lugembe ejoko nagenda ekomambuka ewa mukodomiwe mm. ono yali ewa express ngaani agendayo bamere kudugove era nakyewuunya omukyalo oyo namulabangayo nga ngenza okulaba kabaka nga ewakiwanuka naye yajja ewange nga babuganda land board babbye ettaka ly tumanekemu to me nga babuganda land board babya ettakali era it was alleged nti ekyassa kiwanuka he could not share a house with the kabaka yali badde yavaamu dda semakulandugwe yakikola kabaka bwakyala ebuwo buli kintu kyonna ekiri mu nyumba agenda nakyo ndugwa yakikola the only person has ever done it in modern times is ndugwa semakula tewali mulala ndugwa yayagala nnyo obwakatikkiro naye ne bumulema yayina forces nyingi ezaali zimulwanyisa kakati bweyava eyo yalaga bwani eh, bagala aliwo namu enyumba bagala aliwo yagenda okutegeera nga abayindi enyumba bagikayanira yali kolola eyo nga abayindi bagikayanira nalowooza bwagiwa kabaka tebajja gimujaka abayindi bagitwala wekuddawa enegindi ekyambo gewajajjaawo mm. tewaaliwo nnyo preparation ezaali awo nti ateke gavumenti believed nti abantu tebakyabyagala kyobalaba nti beopposition batandika okwagita ekinga and museveni lost control over bwakabaka restoration why he insisted tulina kumala kgenda mu constitution nebakimusuuza mm. because the opposition grabbed the process kabaka neyesanga mu kizibu of the two Museveni and the opposition who is giving me because Museveni used to react to uh, uh to make concessions whenever these people pressurize him. I remember. Bwe baali bagenda okuteekako kabaka omukolo baagukolera ku international conference center why she was sitting there abaali bagandi tasobola kuteekebwako tasobola kukola ki they were defeated by the mob Isso, joelho.